かが呼ぶ僕が生まれたところだどこだろうき追いつきか呼ぶ君が生まれたところだ湿った木箱の中で てゆくもうさよ 月が呼ぶ誰も知らない遠くで光ってる黄色い月が呼ぶ誰も知らない遠くでほどけた裸の きてゆくもうさよならだよ君のことは忘れないララララ